wangise akadongo kwateeka omwo kanneewunyisizza katya baasi duniya ewumogosemu ebituli oba yaani nze era buli okujjako mmwe hmm. naye nze buli wekimpitirirako ennyo hmm. nga nkuba nga nteekako olwo oluyimba baasi duniya eh. kubanga bye yasinga okukoonako mu luyimba olwo oba okuyimba hmm. byebiriwo kati kati oyo yeeyo muntu famire ye kuba yava mu bulamu bwensi eno gyensingira ddala oba oli awo zezimu ku famire nga kumi oba kumi natano gimpa ekitiibwa eh, neyaffe hmm? neyaffe abekobe <laughs> kati obadde ogambasaawanya neddakiika ana mu bbiri esebo essaawa ziba zaya uganda east african time esebo eh, wasuza otya mulangira nakibinge kimbugwe kekimbugwe ndi sebo wasuza otya sebo ndi bulungi nerya mulanya muliryongerangako e mukama wange onansonyiwa kangaddemu bulungi wasuze oti eh. mukama wange omulwanya muli nakibinge kekimbugwe hmm. mukama wange nasuze bulungi e banno ddala eh, aba online medias uganda newankubadde watugaana okozesa ekigambo fe banno ddala <laughs> nsaawa byonna tuba tukusumbuwa naye nabeka hmm. endowooza lunaku nga lumu emabega twafunye ekikanga ba mu buganda enyumba enyumba yaffe ngaazi akoze okunonyeeza nti enyumba nkulu nnyo mu buganda nnyo hmm. enyumba yaffe eyo omuterekeza abalongo baffe hmm. yakwata omuliro okusaawa zaalinga munaana munaana awo munaana ana awo bwe waty awo hmm. yenna neeteta neebenge naye bwenatindiga olugendo ngende nnoonyereza ensonga evuddeko ennyumba eno okwata omuliro bonna be nabuuza nga bagamba kintu kimu tebafumbiramu tebalina kintu kyona kyona kyona kyebakolera mu nnyumba eyo naye era nabo beewuunya lwaki ennyumba eyo eyabalongo yakwata omuliro naye si gwe mulundi gokawoka ogusoose ebintu bya buganda okujja kubanga emabega awo twalaba muzibu azaalampanga ng'ajja mu biri kumi ne tulaba ennyumba ya naalongo ng'ejja kati ate tuzzeemu okulaba ennyumba y'abalongo omutendeke w'abalongo ba buganda nga nayo ebengeya esaanawo mukama waffe twagala okubuuza ebibuuzo bino wammanga ennyumba eyo nkulu ki kubanga nabuuziza abalangira n'abambejja nembuuza abanaalinya bomumasiro awo bamuyita omukyala bamuyita namikka naye nga talina kintu kiwaddere kimu kyayogera ah, so kwegamba nenemesebwa nengamba owa kangende kwono muzzukulu wa mwanga basamulekere atubuulire ensonga kubanga ye alaba ebiri waggulu uh, ne wansi ate ye kinyira kubanga kiraba emisana nekiro mukama ffe nga tetunatandika abantu bali wammanga uh, tutambudde nnyo nabo era bakwebaza nnyo omulimu ogw'amaanyi gwokola kuliko astive nature uh, kuliko mukodomiwo joseph lule kawooya okuva e canada nga bakola lopa free Uh, medicine nga wa malaria tulinako juliet namugamba hilary semusu uh, maison sekubunga fatuma fatuma uh, muganda ogotere nnyo okwagala uh, madamu gudulaka sechato fred rayray bobumiro eric chemba dalia namagembe nemusiddeewo ne debora bangi bangi nnyo mukama wange omulwanyamuli nakibinge kimbugwe mbengendo ah, mbadde ntandika ntandikire ku kintu nga sinaba kwogerako kumanya gabana abantu ye mukama wange bannayuganda bonna banawuliriza akatambi kano ye mukama wange gyebuvuddeko mukulu mayega yagamba nti ebigambo ebimu ebyemmengo hmm. bisaana kwogerebwa baprofesa oba abantu abayivu ennyo kali mbadde nkusaba ensonga yekasubi hmm. nonya ku baprofesa wamu n'abayivu kubanga nze kyanki kyeneewunyisiza hmm. nezenyebwa tugireke sigenda kyogerako katukirekere baprofesa kansoke entandike mukama wange kijja kunnomanya abantu abamu bategeeza mukama wange okusinziira kukomenti zendaba enyingi nti obedde abantu bagamba ekintu kimu katulinde mulangira katulinde mulangira kuba obedde abantu abavaayo obedde ebintu bye bawanga tebabitegeera olinga omuntu asobola kukunyonyola nti enyumba eyo bagiyitabe bati enyumba eyo mubaamu kino oba ekinyuma naye nga buli omuntu asobola kukyogera kiva abantu bani ne baŋŋamba waayi katulinde mulangira kubanga ye yalaba ebifa waggulu newansi so mukama waffe ah, kale tugenda gyogerako hmm. nzikiriza naye tuyina ebintu byaffe ebyasuuka hmm. setuba tulina entambula zaffe nga siza bya nyumba eyo hmm. ezaasookera ddala waliwo omwana wattu hmm. obwekika kya kyemmamba nagenza okulaba nga muwulirizaawo nnyo kuba nafunye omukisa hmm. nange nina abandaga kommenti ezo kati ngegyesiri ku mikutu gyammweetobibeerako babizi nga wamamba nnyo nnyo nnyo nnyo hmm. era omuwuliriza waffe oyo tumuwa obudde olwaleero naye ensonga ye ejja kutwala ndowooza eddakiika nga kkumi nga tuli kuye yekka naye abawuliriza abo bonna nkoyo ngaobagamba nti bajje gyoli mm. ne babeera nga bakyagaa mulangira tukwetaaga mulangira essimu yo mbagambye binudi mingi bajje gyoli online media lagirira abantu woosangibwa abantu bateereko mu komenti zino teekako enamba yo ebeerako olina enamba eyo abantu gye omuntu waliwo omuntu wange omu yagikubyeko emugamba simanyi simanyi eriteryavairibwe ku kusimu abantu bawe enamba gyomanyi nti 247 oba 24 wazi simu enamba yesimu yebeerako mm. guno omulimu gwokubanga nze ndabira dda nga leero lwengenda okusembayo oba okwogera ku mikutu gyammwe gino mukama waffe tusaasire busaasizi tuyambe bwe nalowoozezaamu kati gwe kyenyumba oddukidde wange mm. naye gwe baawa ettofaali baazisondanga ne bazimuwa tanaba kuvaayo kwogera ku nyumba eyo wasajja tanaba kuvaayo bwe babeera nabo omwawe etofaali bonna bona tebanavaawo kwogera ku nyumba eyo eyo enyumba obukulu bwenyumba eyo businga n'obwamuzibwazaala mpanga kati kankikugambe ekiki nkyogedde avaayo mpakanye ajja nebwina amala obukulu bwenyumba eyo eyayidde businga n'obukulu obwamuzibwazaala mpanga ah. naye muziwa zampala ngwe muziwa zalampanga bwe yakwata omuliro bajja misinde kabaka e, tujabde e, tubako ebyo byekasubi hmm. lwaki mm. ngambe nti we yasembyeyo emawe tofaali temusobola bajja mu bigambo bino wano mu uganda omuyimbi wakeere nti abannayuganda ekibaluma siraavu bannayuganda balina ebizibu abaana ba buganda balina ebizibu abaami ba buganda balina ebizibu abavumuka mu buganda balina ebizibu ensi mulabe yetangeri gyetambulamu noli wavao nayimba ku laavu bwagamba nti agenda kukola lungi mudduka misinde mwenna nemugenda mumuwa sente <laughs> oli wavayo nti comedian ate nalinya ku stage natandika okuvuma amawanga nti abasoga boogera bati abakiga bati nga mudduka nga mumuwa sente kitegeeza byebisinga amakulu kisinza kuffe byetwogera oli bwavaayo nti nno senga agenda kwogera ku byamaka agenda kukuba ekivulu nga mudduka nga muwaayo sente kati nange okuddamu okwogera ku mikutu gyammwe njagala kunsasula kubanga nzija ku mirimu gyange guno mutwe gwange bwino wange ate neeyamye mpozi netondera abannayuganda oba n'abawuliza abali ebweru yonna neerabiramu eyitibwa mwanga tu kalikyo foundation kuba ali komiti yabuuza nti mwanga tu foundation esiganibwawa mm. ndoza ze nakola ensobi oba oliawo mu kwogera okwasooka mm. eyitibwa mwanga tu kalikyo foundation mm. era yali ffe twasalawo nti abamwanga tu kalico foundation abasobola okutegeera ebyawansi n'ebyawansi n'ebyawaggulu tuzzeewo embiri ezo tuze tugamba bannaffe abatudde emmengo tuzzeewo embuga ebintu biddemu bitereere kubanga ffe tukimanyi nti tubitegeera era tubimanyi kale n'olwekyo okuddamu okwogera ku mikutu gyammwe n'abawulize byaffe bibanyumira nga banyumirwa bali abayimba ne banyumirwa bano abamu abatontomi obutontomi ne banyumirwa abakomedi nammwe muba mulaba nti ensonga zino zetwogerako nkulu era muzeetaaga oyo twewaddeyo n'okubawandiikira laputopu n'abagambye zeetaagisa bbiri abawandiisi webali so naffe tusasulwe oba muveeyo mutusasule nga bwemuziwa abalala ah, nja kutandika n'omukyala namagembe mm. buli linnya lyenkoonako namagembe daliya mm. senkambwe godifule mm. saala mutesi mm. stephani simoma agamba alina omumbijja naye tayagala okusobya ku nsonga za mumbijja oyo oyo yenja muwa enamba yanasuwa namusisiya aba akulira abambijja abo mm. ayerabira mukulu wa mutuba mm. njajja okuweereza ogimuweereze yangambye ali canada naye amannya gano mugawulirize mm, mbadde saba ogaddemu namagembe daliya mm. senkambwe godfrey mm. sara mutesi stephani singoma namugamba julieti mwanje richard sebugwawo beni lukwago robina abo bo batuuse dda Mm. era waliwo omwana wattu agamba nti bakitawe bazikibwa makasi waliwo abalina yoba muzeewa byazikibwa mu lubiri mm. waliwo abekiko ekitabuka abo bo buli oyo mugamba ategeke omutwalo gumu gokka ogwa uganda mm. ya waliwo wengendo musindika abekika kyabwe bo be batabukatabuka bokka waliwo abayes nzaga amannya gensomye mm. nyongera obakakasa nti bo bateredde dda mm. naye buli omu ategeere nti alina okubeera muno omutwalo gumu ogwessente mu nsawo mm. gumu bwe guti ogwa uganda kakati bateredde dda era nja kubayamba naye bakufune obatuuse gendi era neeyame nja kubayamba agamanya gensobodde okkoonako kubanga omuntu waba asabye obuyambi Mm. naye buli omu alina okubeeramu n'omutwalo ogumu gwebalina ogwalina okugenda nagwo mm. gyeŋŋenda ebasindika kubanga empewo zino zibeerako abazitegera kuva ddala mu bujja jjabwe mm. nga bwe nabaga nti waliwo empewo z'abaganda ezakoleranga ddala nga tajja kukusaba miriyoni ya sente oba miriyoni bbiri oba ttaano nga bwe tubiwulira kati kati ndagala abo bonna nategedde ensonga zaabwe kuba amannya gaabwe era obudde ngagonga gye kapapulawo nagawandiise hmm. nina gye ŋŋenda obbasindika bajja kgenderamu mu mitendera naye nga buli omu oba oyo kwomu kwabo ayinamu omutwalo gwe ssente hmm. gika gyosobola ensonga zaabwe mukama wange banansobola okyogerera ku mpewo naye nze mbagambi bulumategekemu omutwalo hmm. era bwebawonyedde era bateredde okugjako mukyalo ogwe nawulidde ali canada ye njamumwereza enamba kubanga wabeera nga ensonga zamumbejja mm. ezo zyo mba sizigingiramu waliwo atusingako omukulu owomutuba mu nsonga ezo mm. aa ah, ekyo ndoza nga kiwedde mm. ekyenyumba eri kale nakkiriza tujja kikoonako naye katusake n'omukulu ogw'emmamba mm. mbadde nsaba ensonga zino tuzikwate empola era mbadde nsaba ab'emmamba ow'emmamba yina newanaaba nga abadde mupya ku mukutu guno mm. temuddamu okkoona ku nsonga z'emmamba kuba gyenvuddeko gye buvuddeko nazikoonako mu katambi obwakasooka obaakookubiri ab'emmamba bano balina ensonga lwaki bakeera enkya bo nga bewasaamu kubanga bonna jajja waabwe si omu hmm. nabagamba nti emmamba eyanankera enangira yeyaviiramu kabaka oba yeyavaamu kabaka eyasookera ddala kabaka kanyalira hmm. kanyalira omuzeego gwe yalina gwakuma bulwawulya ngaagala okunkumula agenda ku mitwe gyabalangira banne oba egyabanne hmm. nebagamba musajja atumalawo omusajja agenda tuzibawo amatu tukooye efuga bbiri no beyawulako emamba eyitibwa namakaka mm. namakaka yakolera ekisinde ekyo ekyokutulako ye mukulu ayitibwa gabunga gabunga nakugamba gyovuddeko nti sinalabayo omuntu mu uganda ano oba mu buganda yonna yali muwanvu era nga munene nga gabunga ye mutama wange batuukira ibubebbere so si buwaya katwogedde ku mamba emamba zino zafuna amasiga mangi era getujja okulaba gyebujja eyo mm. kakati waliwo emamba waliwo eyayitibwa ngandira ndira ye yaviira ddala masaaba mu bugisu mm. era bwe yava emasaaba yatuukira kirinnya mm. okumpi nejjinja nebusoga mm. era yoyo ndira awo we yaseerera oba we yafiira mm njagala ebigambo nti bikwata empola omukulu asobole okukola ki naye nga bwenaabandabye nti twewaddeyo okugenda nga tuwandiika obuvu bwebika bino kubanga nze mbasunirako amasiga wana masiga wama ganoonye obo kuba wandikira ebintu bino mm. kati ndira asikira mutabanyi we mubiru era ogwobuweesi era mubiru gwe twogerako ye yasookera ddala okuweesa embazzi ye yali muvugi era nga muweesi mm. oba oliawo yagenda okulaba nga emirimu gyakola tejja kusobola mu kino kyeyalimu taate we yali aziikiddwa mubiru bwe yamaliza okudda mu bigere bya kitaawe nabagamba ekintu kino tujja kiddamu mirundi ebiri abaganda kaswa nakabala gere wawu bo bagamba nti gundi yasikira gundi naye nti bazeewo n'oluganda olwaffe olwaba muzukulu ba mukasesese ye yadda mu bigere bya kitaawe ndira mu biro era awo ye teyabandaalawo nnyo batyamala ekiseera kiwanvu n'agenda ebumogera ekintu ekyo njagala muwulire ebintu bino ne gye batambulangamu bumogera kiri kumpi n'ekisuumu ekenya bugambe bumogera kiri kumpi n'ekisuumu njagala bategere ebifo bino engeri gyagenda nga atambula mm. ebumogera yabeererawo ddala naye obuzibu <laughs> obuzibu ngenda kutula kutulamu olw'obudde mm. mutabanyi walina gwe yaazika embazi embazi mm. ebwe yabulira mu mazzi ng'atema ebinsambwe ndowooza onaagaba tnalemerako mbaga katukuwemu embazi zenda nabaganza enjagala eri yange n'alimira kuoyo abakaluubiriza nnyo ate naye ne bamutegako ti n'agenda yeyezika e eryato naye eryato bwe yalizza agenda okulaba wano balaba nga alikomezawo kumbi bamwetegereza ne balijjawo yali alitadde ng'agenza okugamba nannyiniryo nti alikomezaawo hmm. ne babakulu balikweka naye ne bamukanda ogwera ati ati bwelyabulira ddala abataka ne batuula kakati olwebyo bye basaba mu biro byalina okusasula okwaliko n'omukyala ndagire mm. basabye zaabu basabye ebiki byali bingi nnyo kati omukulu oyo avaayo ebumogera mm. avuga ennyanja atambula mu kutambula kwe ng'ali ku nnyanja okwo yasookera ddala oba abaana be webaakuwa abamu abagenda batambula nga batambudde nnyo ku nnyanja mm. basigala ebuvuma era ekisanje yasigala buvuma omwalo guyitibwa maggo maggo maggu ere we yasigalira ddala mm. kataata waabwe atambula agenda ebusangaazi busangaazi ekyo mm. kirimu kyaggwe owulya bulungi wulira mulangira era wabuuza babananoonyereza omukyaggwe omwana oguyitibwa namasooba namasooba oba namusooba mm. gyeguli kati awo ye we yatuukira mu biru ng'abaana akoze eki hmm. abaana bamu basigaddeyo hmm. kaakati era we yatuukira muogwo omwalo amaato agamu we yagaleka wakyalekawo amaato kyetujja okulaba ng'agenda ewa kintu olwo akoye okutambula hmm. kintu amuwa oba waanaagamba nti kanange ntereredde wano era bwemwalekenda okutuuka mu mwalo ogwo mutabanyi we muwuuma era yali naye Ama Hmm. Mulinda. Hmm. Ndoza bimu mamba bakuna ki bali tuuma nnyo. Soko demo kawe mabega wa network awe bade buzemu. Uwe yatukira ku mwaro mm. kugambi mm. busanga zimu chagwe. Mm. Mu mwaro ogo na musoba. Mm. Mu buzama uyo reka mutabanyiwe. Mm. muwuuna kakati oyo muwuuna gwe nkugambye nti nobwe yamulekawo n'amugamba nti gwe sigala wano olinde batoobo wa baganda baabajja mm. betwalese mu kkubo mm. era mu kulinda batoobe awo yafunye n'erinnya lya mulinda mm. olwo taata we ng'akomyewo ng'avudde ewa kintu nawe baatuukira ewa kintu n'amusaba wa waalina okubeera oba waayinza okubeera n'abaana be kakati kintu amugwa mutabanyi we kalyangu agenda amusimbira omutuba hmm. era okuva emangiira mu biru neeka lyangu baatambulira ddala ne baddayo ate ku mazzi oba okwetoola ennyanja yonna era mu kwetoola ennyanja mutamanyi we luvule yasigale serinnya hmm. luvule serinnya oba luvule semafumu e serinnya era ali mutabani we yasigala awo -hmm. kati kitabu agenda okwetoola bwati ennyanja yatuukira ate kigungu mumwalo mm-hmm. mm. gw'ebuvvi ekigungu wano entebe tuwulira era webaali baali beebuuza weba bampita entebe eyo mulandizi mm. ne bambuuza ku kika ku ttaka eryo nga sivia viation ekaana n'ebyemmamba mm. Mm-hmm. ne mbagamba nti emmamba yajja dda emyaka egisukka ne mu nkumi ettaano mugamba mutya nti nno abemamba okutuukira ku ttaka ero wenkuganya nti okuva eri mu biro yatuukiraawo ekigungu hmm. mumwalo obuvvi kati naye mbagamba ddala ennyonyi ezitandise mu lukumu lwenankaaga mugumu ne bana abaatuukawo emyaka egisukka mu bitaano mugamba mutya nti abenyonyi bananyina ettaka hmm. era eryo ettaka sibya byosi ndekanya ettaka lyabamamba nkubulidde bano ngeri gye batambulamu nga luvula asigadde serinnya mukama wange kati bano bawuliriza amannya ago bagende maaso n'okwetegereza ebintu bino amannya gaabwe engeri gye bagatuumamu obuvu bwabwe nkugambe luvule semafumu eserinnya mm. nenkugamba ono omwana muwuuna yafuna erinnya lyamulinda nenkubuulira ono omwana yasigalira ku buvuma owulira bulungi kakati betegereze nnyo ebintu bino engeri gye tugenda obyogeramu obubbi ndi ku mwana watta oli omuwuliza wennyo wemmamba hmm. kakati bwe baviira ddala awo nga bamaze okuva entebe ate jjukira yeeyongerayo ye yalowooza nga ti bano be yaleka eri kagenda hmm. kujja bekyakola ki bamuwondera bamuwondera hmm. kaakati alekawo bannaawo ab'emmamba era gye bujja eno tumaze okubalaga yino gye byakomekkerezebwa nja kubaddirawo ku mituba gyabwe egyab'emmamba egyab'emmamba eh, mm. kaakati era olwavaawo ate engeri omutala ayingidde mukasanja ate engeri omutala kiwumu mm. kati awe ekiwumu yasemberako mu maaso katono mm. n'alingira akasozi we yatuula era n'agamba nti kati wano wentuuse enkajjadde Hmm. okuva olwo olwo olusozi nebaluyita nkajja hmm. weyakajja ly olusozi nebaluyita ki nkajja nkajja hmm. era mu kifo ekyo yazimbamu era n'oli omwana gwe yatambula naye omutamanyi wa kintu we yamuteera ki omutuba ndowooza abantu bajja kumanya ekifo ekyo nkajja kiri mu busiro katubagambe bwe tutyo gye kiri paka kati nekati uwe chiri mm. au uwe ya kajja vyadana umutuba kwako lachi kwari kakati na henga katuno kiyezema baka hita nakatu mm. chumu nkajja nakatu kati nakatu ako era katundu weekali era abo esigadi abo balina okuba nga balimanya ab'emmamba ebyemmamba byebika byegamba nti byensinga okuwa ekitiibwa ebisobola okutegeera obuvu bwabwe era bano abatamanyi bwe tujagezaako okulaba nga tukola ki nga tubategeeza kubanga nga nzaala wa mmamba hmm. enakatu kaakati ono bwe yabeeraawo enakatu jukira yalina omwana weera naye nga yalina omwana omuganzi ennyo gwe yayagala ennyo gwe yayitanga mu biru hmm. akantu kano njaga bannauganda bakawuliriza kuba waliwo omuyimbi omu yakayimba naye yakola nsobi gyeŋŋenda obbalaga hmm. era omwana oyo okamuyite nawadde kamuyite mwana hmm. olwekyo kyeyakola nti yali tamanyi naye ngaabeera kojja wange oba abeera jjajjange era mumwe ekitiibwa olw'obuvu bwe nti aboolugavu be bazaala omukyala jakeda senkuli azaala omukyala azaala jajjaffe mwanga mm. kati yalina mutabanyi we yatambulanga naye ennyo ennyo ennyo mu biru mm. kitawe asigala ku nkajja mu biru agenda azimba enakatu mm. era mu biru yafuna n'erinya tete olwobuganza tewe yamwambazanga nnaddiba lyangu era nafunye erinnya lyaki lya mubiru kiri mungu mm. so oli bwagereja nagamba nti kiri mungo nga wamamba temumusosola mulimu abasosola banabo olwamanya hmm. kati bamubiri wala ababiri batandika obbawula nga oli abuuza nti mubiri owaawa oli nga gamba nti mubiri owenkajja ne mubiri owennakatu kati ono omwana watte omulungi ennyo gwe njagala ennyo era jjajjange era abeera ujjajjange era bukojja bwa jjajjange mwanga bwe yali ayimba oluyimba luno mu lujjukire omwana wa muteesa hmm. nagendaga twebaza owomutima owenkajja owenkajja si waabano abomutima eyo yakola nsobi oba tiyalina bisala kyamala twebaza owomutima owenkajja owenakatu omutima tegulina nkajja tugambye nti bamubiru mubiru omwana we gwe yatuuma erinnya lyomuganza ennyo ku kitaawe hmm. ono tatawe yazimba nkajja bwe yakajjalira oli nazimba enakatu Mm. kati wogamba nti obuyigajjo obwenakabi kirina kwogerwa bamamba so si kukiwa oli wa mutima nga bwe yakiyimba mm. era webama nga balina webakoze ebyamaanyi mu kwebaza bagamba nga tiwebale nnyo owenkajja owenakatu owentamu enjaliire mubikulya mulungi mirimu mm. ndikuma okulya nenkulyowo omwoyo kale yeyo ensonga jenyizo ogama nti eh, ngababa nti zemba sunirako katono mm. kale so ekigambo ekyo aba kiwulira ngaomwana atw akiyimbye omukulu misa kisema kulira jja jjange ekigambo ekyo tiyali kiwadde ono nga bwekiyima mujjaduula oluyimba olomwana wa, wa mutiisa oga twebaza ow'omutima obwenkajja ow'ennakatu nedda si kyabo obwenkajja nenakatu baali bamubiru babiri oba bawuliranga nsaba ne gavumenti eyawakati etegeere nti ettaka lyekyogeddeko eryekigungu ettaka eryo lyaba mamba mm. siviaviation niyo bamuwa bekitongole kyenyonyi mulina okuteesa n'abemamba alaba essiga eryo lyengenda obbategeeza kubanga amasiga mangi so si buli mamba mm. tujja kutandika ne wampona wampona busami mu busiro mm. tuzeeko nankere bukerere mu busiro tuddeko luvule serinnya sese tuddeko kiyaga sanda busiro tuddeko miiro masazi lubu mawokota tuddeko katenda ziba kyaggwe mm. tuddeko mugula ntebe waliwo embagambye mu busiro mm. tuddeko kisanje majjo buvuma olugo embagambye asigala mwalo gwe majjo mm. kale n'olwekyo wamponamumutegedde nankere mumutegedde bukerere busiro ruvule mumutegedde serinnya sese kiyaga sanda busiro kati geego nabuga nti ab'amasiga abaatuuka kugabunga mm. gabunga oli oli eyokutula hmm. eyajja n'ekiwayo ab'emamba abayitibwa emamba eyitibwa eyannamakaka bannange bannafe abeddira emamba lekerawo okubuuza tuva mu mamba kino ogamba nti gabunga erina kuba yannamakaka nemakaka abaatukire bubebbere oba mumugamba nti buwaya hmm. mutegedde mm. endira eyava mu bugisu azaala mu biru mbagaze mu biru ono ndira yava mubaluvule wano munabe mbagambye mu biru obwenkajja n'owenakatu oba obwentamu enjaliire nga oba omwana tuwe yakiyimbako lwokuba yakiteeka ku kika ate ekitali kya kintu ekyo mm. naye era tumuyigirako bingi olw'enyimba ze ez'amakulu so jebujja tomanya tulisinkana twongera okwewagula ku nsonga eyo mm. kakati tudde kukiiko kya nyumba eno mukama wange tusabule ku nyumba eyo njagala abatuwuliriza bonna mm. bwe tuba tutandika nenyumba eyo mm. muwulirize ebigambo bino sibadde wabyogerako ngaoliraga nti ebigambo bibeera bya baprofesa nze siri profesa sirina bitabo byawa profesa babirina simanyi naye bannayuganda mwe kantandike n'ebigambo bino ngenda kutuukawo bwe mbadde endaga hmm. oli yakugamba ebigambo bino hmm. byayogerwanga jjajjange kabaka mutiisa hmm. neetegese bulungi kuba byamakulu nnyo njagala mbalaga obukulu bw'ennyumba eyo era nga byankizo eri abaganda abawuliriza n'obuganda bwonna ono agambye nti kasonzi hmm. asinda hmm. mulwadde mulwadde asinda ndiddamu hmm. kasonzi asinda mulwadde mulwadde asinda nakakaawa yaganja yaganja yaganja nakakaawa yaganja yaganja yaganja omukazi leka eyo embwa leeta akosekamukalwalugavi otuse kufa abekobe abekobe yes mm. abekobe okuyingira mu kika kyolulyo olulangira oba mu famire yolulyo olulangira hmm. mwatandikira mm. mu nju eyo olwomukyalo nonnakakaawa hey. Eh. ekyo kiri ku mitwe gy'abantu hmm. abawulidde abamu social media zezimu balete mupapa nga gamba nti masiro musokinga mumalirizanga kwetegereza ekyo banange kyenakola nkizeemu olwekyo ebo abaganda kyebagala okuwulya n'obuganda nammwe hmm. kasonzi hmm. asinda mulwadde mulwadde asinda nakakaawa yaganja yaganja yaganja mm. omukazi leke eyo embwa leeta ekiri ah, ab'olugave mm. okuyingira oba olugavu gamba ti lwavaamu era lulimu abalangira mm. nga gye buvuddemu teriiyo kika kitava nga mubalangira naye mulimu abalangira abesimba oba ab'enkizo mm. mwatandikira mu nju eyo mm. ensobi emu gyenzize ngambagamba ekolebwa aboolugava abekuba abaava mummwe nga mmwe abeekubaanyi mm. banyini namulundu mm. abakyayina obwakabaka bwa buganda na kati bakwata effumu n'olubugo balitwala enaggalabi basumikira kabaka mutebi neffumu balimukwasa teryadda gye lyava ebigambo byino bikwata empola genda mpole era era saagala sijja kwogera kwabo abaali waayo hmm. ennyumba y'abalongo hmm. mu bwabalongo omulezi w'abaana omukyalo ono nakakawa yali mulezi w'abaana hmm. era eyaliranga nemuteesa bamaama bano tubawasa niye batulera engeri gy'abakulabiriramu nkuddamu ennyumba y'abalongo mm. bwabalongo mm. omulezi w'abaana oyo yali yajja kulera mm. akantu kana ketusoose nako nti ne bakakabaka we bajjanga nomugamba saabasajja kabaka mm. nakakawaliro yafumba Mm. kubanga yali yaganiza kabaka yayagala mukyala we nakakawa nobulamu ngaabagamba nti nakakawa mulwadde mm. asinda asinda mm. kasonzi kayo ya asinda nga abasajja bakabaka badduka okugenda okunona ensonzi mm. bajjanga eno kumwaku wano ku mayanja bagenda ngeri nga banoonyeza nakakaawa ensonzi mm. nga kyayo kye baleeta mm. kubanga yali yaganja mm. owuliriza bulungi mpulira naye ngaekigambo kino ngenda kyogera nti omulezi w'abaana mm. n'alongwa mu bwabalungu mm. ani agenda okulera abaana bammwe mu buganda era buli muzadde yenna nobwobeera musajja nebwobeera mukyala nebwobeera ninga wazaala abalungu mu buganda ensonga lwaki abekobe tuvaamu nnyo abalungu nkuddamu buli muntu yenna ng'oli mu buganda nenyumba keyakutta omuliro nga wazaala abalungu mu buganda hmm. ne mu uganda mu buganda kanjogere bwe ntyo hmm. weekaabire nga yesu kristu yagamba nti mwekabire mwekka hmm. nze ngenze ewa kitange hmm. nange nze kyebagambye buli amanyi nti olina alongo saalongo mu buganda nga mwazaala abalongo hmm. abalongo bammwe mwekabire eyo enyumba keyayidde kubanga mu balongo mu bwannaalongo omulezi w'abaana ba buganda omulezi w'abaalongo bonna aba buganda ennyumba yakutta omuliro hmm. kyenvudde nkugamba muzibu azaala mpanga egalamizibwamu bakabaka oba etegekebwamu bakabaka hmm. naye nkugambye nennyumba mubwabalongo naalongo ekutta omuliro ye mukyala nakakaawa eyaganja tetunaba kuva ku nnyumba eyo tunaba era eno enyumba gye twogerako ennyumba eyasookeraga yeri mu bukulu bweri ennyumba nga bwogamba nti eri eyazzibwawo mu bukulu bw'ennyumba mm-hmm. kyajjange gye yali yazimba ow'omukyalo omukulu ennyo mwe yatuulanga eyasokera eh, ddala ey'omukyalo ono kanaaluzaala yayitibwa nga serugatika eyasooka eh, ey'omukyala kanaaluzaala mm. era mwe mwabeera nga twekisiza ewaffe yenna abalangira n'abambejja ennyumba ey'omukyala eri gyeyayitibwa nga serugattika kati eno yeyadda mu bigere by'eri serugattika era ensi lwaki nti abekkoba okumanya nga mwakola ensobi ku fumu eryo n'olubugo ne bwe baali basazeewo okabaka ng'atumye obwakabaka esese entebe yaviirako buwama buwama temulinawo siga weriri entebe yaviirako obuwama ku mmotoka n'egwa nabagamba njabayuzayuza olwo ntandise njagala nkubuulira ekintu kino nkugambe nti eno enyumba yeyadda mu lulayini lw'ennyumba eri serugattika eyasooka ey'omukyala kanaaluzaala eyayina bba serumalamawano kayima segamwenge nabulagala kayima segamwenge nabulagala yazaala jajjaffe kabaka nakibinga omulwanyamuli kabaka nakibinge n'avamu mulondo ebulondo jajjaffe kayima enabulagala serumalamawano segamwenge yazaalibwa kabaka kiyimbe sentema kati nze nalinze nindeba profesa mayiga byayogerako abalina okwogera bino simanyi abayivu ennyo kati febamuloddokaayi bwebanga nange okubanze sirimu tamiivu nga bwe yagamba enjaga tempita mumato siginywangako abalaga asimibabeera ku mpingo naye kanaye kanegatte kuba muloddokaayi kibi nnyo kwa muloddokayo atugira ah. ebintu bino nga teri profesa muloddokayo kitegeeza kirala nga kinsomesa dda anti nzeayewe yakireeta naye njagala nkubuulire okumanya nga ensobi zikoleddwe kasubi nze nali ate kino nga mbakakasa abanna abanawuliriza ensonga eno abaganda mu buganda abaganda mu uganda abaliganda abali ebweru wa uganda nkibaddamu eno ennyumba keyayidde mwekaabire mwekka oli kyeyabategeeza yesu kristo nze ngenze ewa kitange mwekaabire mwekka abasajja bano mubakubidde engalo abasajja bano mubatendereza tubagamba abantu bakyamu ate era naffe twasazeewo olunaku wajjo twe ababadde batufuka abadde bafukamira mu mbiri z'abasajja bano abadde bafukamira mu mbuga z'abasajja bano ne twegayirira bannange temukuba bajjajjaffe mukube nga muwumba mukube nga muwumbira naffe katubate kati mwanga yasituse nagamba mayegga nemugamba ku katambi aka nemugamba bw'oba wakola ensobi nemutunda akayanja ka mwanga oba ennyanja ya mwanga gwemba mwatunda olubiri lwa mwanga katumutabanje ebintu bi era n'omuntu amanyi nti olina ekyapa ky'olubiri ng'onowulira ebintu ebigambo bino ng'okiina mu nnyumba yo ng'omanyi nti olina ekyapa kyakayanja oba ekyennyanja nkukakasa vaayo wetondera obuganda okuddiza sente zo leka kiteekamu kirinda wakawuwo leka kirinda mu baana bo leka kirinda mu bazzukulu bo bw'oba olina amaala nga gwe wasalawo toolina okugula nnyanja nga wasalawo okugula lubiri katulaba obugagga bwo gye bukoma ate era ngaena nsaba wasajja mayiga peter charis namikka kiwalabye male muveeyo muwulire obuganda abaganda ngenda kuba bwenna banfunye omukisa ngenda kuba yuzayuza omwami wamuwulidde omwami okyamujjukira erinnya lye oba tomujjukire mwaba amawuli abaabaddeyo nsi amujukira linnya lye naye ngenda dino yakugambye nti ye ssekabira abudu lubwama mm. omutongole w'amasiro yakugambye waliwo ennyumba eyazimbibwa etamanyikiddwa mu masiro njagala abantu bemenya amannya wasajja mayiga peter charles omumbe janamikka oyo mukulu wa buganda land board ekiwalabye male mbawadde omwezi gumu muveeyo mwetondera mubabuulira ennyumba eyo yayogeddwako omwami mwamuli waliwo ennyumba eyazimbibwa etamanyikiddwa mbawadde omwezi gumu mu mwezi ogwokubiri ngenda kutandika okuyuzayuza buli kimu nabagamba mugenda kunamira ensina abantu babategeere okyajjukira nga njogera ekigambo ekyo ku tivi akyogera nti bagenda mugenda tandika okunamira ensi eno Hmm. kati mwatandikidde kweyo enyumba omukulu gyeyayogeddeko eyazimbibwa etamanyikiddwa bwengenda okwasa ebibaddemu nebimwasomba era nemukwata abaana bano nemubateeka oli yagambe nti baabajja gye babadde emyaka n'emyaka kyali kigendererwa ki mpozi omukulu oyo sekabira kamuwabulemu ekintu kimu namwagaddenyo ebale kuvayo nayimira nayogera ku nsonga eyo tulatugamba nga bannauganda abamu nga bagamba abamu mbusimanyi ntalo fire tulwanagana naabo mbabamu babalwanyisa kabakabaka tebamulwanyisa abalongo bonna muleke egamba nti essubi lyababuutikidde abalongo abo bakuddibwamu abalongo omuyonga gwabayingiddemu omulongo tayingirwamu muyonga omulongo tayingirwamu mukka omulongo takubwankuba lubaale takubwankuba kali muwabula nnyo aleke kugamba nti ekyomukisa omulungi nti ekiseera eh, kyababuutikidde abo nedda bakuddibwamu omuyonga gwabayingiddemu ekyokubiri bannayuganda baddeyo ku nyumba eri eyasookera ddala nga amasimo gakamalirizibu gakamala okujja waliwo enyumba eyaddako omukulu mayiga mayiga n'agamba temunoonyereza mwabadde musigiri ekigambo ekyo wakiwulyako bamuwaayidde akiwulira mwajira mwana rongo chinana mubana tibana zawu ya domu rongo nomu olwenso bizabwe ate kino nkyogera anakiwuliza nga yenaba mukulu wa poliisi wabaagala okunenga nga neŋange nsaba poliisi ngaoli bwe yabagamba ku nyumba eri naalongo temunoonyereza mwabadde musigiri ngaate enyumba tebagifumbiramu bano bamanyi ensobi zaabwe poliisi muve mu nsonga z'ekasubi mukulu wenyanga nakuulidde ngagamba kumuli mbu polisi getandika ogwayo mana ogwamasiro tonabaguleeta ogwa nalongo tonabaguleeta kulibaga temunyizamu abadde musigiri kati sebo onoyeta tulinde nebyena emyaka nemyaka poliisi muve mu bintu ebibabiyidde nga bya bwakabaka bwa buganda nga bikutta omuliro tebibakwatako temuna kyemugenda kunonyereza temubisobola nkyogedde anvunaani anvunaani mbagambye poliisi muve mu nsonga zebintu byonna ebyo buli nyumba gyemuwulira enyumba njagala ejjukira enyumba ebuddo laddu gyeyakuba emisana okyagijjukira nga teriyo nkuba hmm. njagala mujjukira enyumba y'emirembe laddu yagikuba misana nga teri nkuba kaakati bannayuganda webanga ebintu ebyo bigenze bisaanawo bababuulire enyumba eno oli gyeyayogeddeko nga sina baveyo beetonde nze batatuwulira byali mu nyumba okuba ngenda pibagamba nabagambe ngenda kutandika obayuzayuza tukoye ffe okubeera mu bwakabaka tukoye okubeera mu mbiri zino musisi nakugamba nti mubagamba ne beefuula nti beebase kambazuukuse nakugamba nze sirina mpisa nkyakalira wagazindeka nnyonoonyi nabagamba musiba muzaala sese kyobana abantu abali evintinamu haiti wa gye muwulira europe asia latini amerika bayuzayuza temuza nino jageba mzala fene tubeera nga tugenda mu mbi okwega iri olw'abantu ba uganda pana ate nekirala n'atali muganda muli baana uganda ne bali bayuzayuzeyo musibe mua nti asikuku yamaziwo abantu bibiri bafudde birya ataano si bannauganda sibaganda kino si kyabaganda bokka kiri mu uganda bwagamba nti nsiina mpisa nkyakali abagazi ndeka nnyonoonye aba agenda kuyuza uganda yonna kati fena tufukamira mu mbiri kepeteperekitanagamba ngenda booca emisana omusana fe abatalina gamba tulina amalundiro fene twegayirira ku lwammwe mwe bano nga mwongera bawaana ba obonona mu bawaana era kyembagambye naffe katulekerawo okwegayirira katulekerawo okuba amavi mu bajjajja abo oba mu misambwa oba mu basanga oba mu bacwezi katubaleke bakole ogwabwe mukakase nti emundu teyamba mukakase temuyina buyinza kwekyo ngaoli bwe yagamba nti muvudde mwalalya mmere gye baabategekera ne muwumba bano mu nsozi zaabwe mu ntobazi zaabwe tukozesa sente zaffe tuvuga motoka zaffe netugenda mu nsozi zebatugamba bajajjaffe nebagagenda mu mbuga eriwegayirire genda okole oti ono agenda kutta abantu abenkani kutiya zenswa fe netubeera mu kutambula batwegayirira naye nga bano bimawe ettofaali lyammwe bemukubira engalo nebabambazemwe nemukuŋaana mumwasigaza nkuuka simanyi mipiira gyabika mipiira gyabamasaza katubaleke babayuzeyuze mwenna mukakase nti kyekiseera banyini nsi kababanje ebyabwe naye mukulu mayiga peter charles omulangira wasajja mukulu wange omulangira mutebi donald muwenda mutebi omukyalo oyo omumbejja namikka kiwalabye male omwezi guli gumu gwemba wadde mukukubiri ntandika obbayuzayuza ebyo muwulidde ebigambo bitukuvu kubanga nze mbakakasa era nga nkiddamu mu nyumba mwensula mwemuli akasoli akobusatu akalengera ebyawansi nebyawaggulu kakati olwaleero njagala buli munnauganda yenna abalaba ku kiwalabye male n'ayogera ekigambo mbu bya buwangwa nanono gye muli mu mukulu amayinja yes bana abantu babanze kyeŋŋambye sikyogerangaku kiwalabye male bwe lwayimirira ewammwe gye mujjazze oba omuntu era mu mukungu avudde emmengo n'ayogera ekigambo bya buwangwa nannono mu mukuba amayinja mulangira tosaitinga violence nze sinze musiru hmm. anyiga anyige ampalampa mpalampe nze sinanyiga kutandika kuwalampa bantu hmm. nenze ninze ampalampa kwena ensonga yenyumba eyokujja ndi muzadde bamama bazadde abaana baabwe abalungu bawaswa ne bannakato bababire ne bakato sikyogera nko ebbanga nemaze nga njogera ku mikutu gino naye nkigambye omukungu yonna bwalintafuutusa emmengo hmm. najja akoona ku kigambo kya byabuwangwa nano mu mukuba amayinja ekigambo ekyo tukikoyeba okiyimba naye nga tebabiteeka mu nkola gwalesebya ennyumba yonegamba nonya baprofesa abalanyalama bajja eh, babaddeyo eyo masiru waalibuuzizabbu mukama wange era nakoze okunonyereza nembuuza naye siina kuddibwamu kwenafunye buli omu nga tayagala kwogera eh, ki ekikwata ku nyumba eyo eyabalongo eyayidde nabawudde bulamawuza yabalongo tebamanyi bino byegamba tebyawandiikibwa tobolaba nga nagamba gyebubuliko nti oliwo oli bweyagenda eno wabagaa munoonye mulimu abantu abasobola okutegeera ebyo bitawandiikibwa era abantu abo bajja kujja eby enjogere nabo abasobola okutegeera n'okumanya ebyo bitawandiikibwa kati baali kugambye eki nakugamba nti eira ngaoli avudde mu kika nga ddala empewo erinnya ku mukulu w'ekika nesobola okwogera basobola otegera ebintu bino aga amasiro galina katikiro waago ddala bwe kiba ngaabatudde emmengo mumanyi ngaolubegamba nti baprofesa bamanyi temusobola kuŋŋamba nti katikiro wa kabaka akyali omulamu njagala owuliriza ekigambo kino mpulira katikiro wa kabaka akyali omulamu tasobola genda mu masiro e kasubi n'agamba nti kabaka ntumye wakiwulira nsooka kubuza baleke gamba nti mpayiriza gumu ebiri ng'owuli amayiga nga agenze masiro n'agamba nti kabaka ntumye hmm, nga tuli mu kusonda tafaali yabagamba atya kabaka ntumye ng'ayimiriddewa mu masiro mundu sigumu sibiri mm. bamubanga ngomanya ebyo lwaki ngambye nti babakube muntu yenna ngaomanya ebyobuwangwa nenono nga buzi okiyimba ngaotudde emmenga awo katikkiro wa kabaka akyali omulamu tosobola kuyingira mu masiro gabasekabaka n'ogamba nti kabaka ntumye amasiro ago gayina katikkiro waago tomulabangako tomuwulirangako katikkiro w'amasiro ago namulabako nekoolo kyenabagamba nene nyuma muzibu azaalampanga eyali badde akulembera omukulu ogwo ye mugema w'abafu kuba bagalamiddawo si balamu mwagule sigali amugema w'abalamu n'owabafu bonna badde babeera bankima owulya bulungi mpulira kitegeeza manye gabulu afulumya ekigambo ekyo ng'ali masiro nti kabaka ntumye aba yaziika dda mutebi wali jikalaka yego aweleza wa wali ole denga mufu bano biva mubo mkubuza wali oli uli dekonti ye uru mbagamba bwe mubanga dala mumanye vyo buwangwa neno mujinza mutokole chintu echo nogama ti kabaka antumi kabaka katikiri wa kabaka achari omuna talamuli ya masiro murubola mute kubanga masiro daina katikiri wago ekyokubiri natunula ddala njagala abaganda muwulire ekigambo ekintu kino ekirala ekikumalako enviiri ku mutwe nobuuza ddala baaliwo abaganda era ddala baalaba ekintu kino nga kikolebwa ddala mu kiseera ekyo tewaaliwo bantu bategeera nnono eno ddala nyinimu teyamanya ti ekintu kyakola kikyamu tusobola kuŋŋamba kabaka yenna ng'oli mulamu ng'oli ku nnamulundo buluwo oyingira mu masiro g'abassekabaka omukyala kikome yasooka okkuleera nga tonnagenda mu muleeri amuleererawo amuleererawo nyini nga tannayingira kikome buliwakuleera omukyala oyo kikome hmm. obwakabaka abusigazaawo neerukengeera yamusigaza gweri oyingiranga mulangira ngira balangira bano bamuva mu mbeera n'empiba zikugisaamu eh. era kikome buli wakulera bwoti n'asigaza obwakabaka obwo ku mulyanga awo neerukenge n'amusigaza era ekikome kikwatirawo kadde musikategedde kabaka yenna ng'okyali mulamu hmm. ngaera oli ku nnamulundo hmm. buliwo okwata ekkubo nti ogenze mu bassekabaka Mm. mu masiro gaba sekabaka omuchalo ono kikome ya sokira dalo kuliranga tonayingira mm awo wenyini nasigazo gwakabako obumulekerawo kikome oyo kikome bwomulekero gwakabako yana rukenge ya musigazaawo gwakabaka noyingira ngoli mulangira ngatoliko gwakabaka bonna mm naye njagala mumbuulire tewaaliwo ddala mulona muwenda mutebi ng'ayingira mu masira ago tewaliwo omuntu yenna yasomuga oba yeeta kimanyi nga teddala yennyinimu nti kikomasoka kundeerera wano oba yamuleera kikome njogera byemmanyi kikome yaani simumanyi mukama ntivaambuuza anti nagamba jekakulima bijja bya mamba nga oli wankima nze nkugambye nti njagala avaayo aŋŋambe kikome twamulaba yamulera era n'asigaza obwakabaka awo n'asigaza ne lukenge era mu kaseera ako ng'ono ayingidde ekikome kyakwata ng'oŋŋamba nti byabuwangwa nannono lwaki sebagamba ti mbakubi obanga ekikome kitegeeza tolaba ku kikome nkiraba kino e- e- e- kati mhm. eno enjuba singa ekeera enkya nekwatako ekiri Hmm. kati kyembadde ntegeeza mukama wange ono olukolera obwakabaka obwo mulekera awo tayingira eri muziwazalampanga toyingira ngaoli kabaka eri oyingira nga mulangira eh. ne mumasiro manyini oyingira nga mulangira okuyingira guno waliwo gano goyita mukimanyi webagayita mu luganda nkuzeemu oba mulyango ki oba mulyango ki hmm. kyenkugambye okiwulidde omukyalo oli kikomeye asooka okukulira kati nkulaga kyenvudde gamba nti ensobi zino zonna oli agenza alamuliddeyo ono asobola okuba omuliro gukute ayingidde yatalina kuyingira nga tebanaba mulera yo poliisi yagamba ojja kunoonyereza poliisi muve mu bintu bino ate era kino nkyogeredde ku mukutu gwo bannayuganda mukirire nga kulya mmere fe tetukyalina gye tugenda kukuba mavimu leo tubavuddeko bagenda gamba nti bamaliriza muzibu azaala mpanga abalibeerawo mukirine nga kulya mmere omugamba nti olina okeera n'olya emmere laddu egenda gikuba misana laddu wena emala ogikuba egenda genda ewa mukulu waffe omulangira ronald muwenda mutebi ekubeeyo e, anti ye yeebase yefudde atalaba bino yefudde atabiwulira oyagala nkiddemu ah, tokiddamu olu naamaliriza ennyumba eyo gyebaga nti muzibu azalampa kulwe mbyogera ku lwennyumba eno gye baabagambe gye baazimba etamanyiddwa etamanyikiddwa omusajja akyogedde wuli omwami oyo bagenda gamba nti muzibu azalampa ngaewedde laddu egenda gikuba misana nga teri nankuba nga bwe yakola enaggalabi nga bwe yakola emirembe fedweena emala ogikuba egende ensukuse mukulu waffe oyo yeefuula nti tawulira ku bino byetwogera mukye muŋgamba nti omwami ondo kyeyayogedde kabaka takimanyi omwami yakugambye nti mutuule n'abalangira n'abambejja saabasajja oyite obaku ab'obusolya mbadde nga nkugamba mubutambi bwaffe nti ab'obusolya abakulu b'ebika muli bankizo nnyo n'okusinga katikkiro oyo yakyogedde mukiwulire abaala byakatambi ako yagambye saabasajja kabaka muve mugamba nti ono yasobola ono yamanyi eno nono gye mutasobola kukola nakugamba nti miryango mwenda jajjaffe kabaka gulu guluddene tondo w'olubereberye akugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu ye siza obubaka mu nyumba enyo miryango mwena obubaka obw'ebyobuwangwa n'ennono nga yeribeera constitution yaffe gye tuitambuleko mu bwakabaka bwa buganda era mu miryango mwena nga yeryanga paliyamenti yaffe bwe yakkiza ku jjajjaffe kintu kitaka kyannamwasi kyenabagamba tolini bwakina ekyokubba ettaka agamba nze jjajjawo kitaka abo bandekere kintu kitaka kyannamwansi eyaggibwamu olubirizi olwatondebwamu oba olwakolebwamu omukyala nambiibi ow'olubereberye kati oli akugambye nti baleete abamanyi ebyobuwangwa byabwe nennono abalangira n'abambejja bajje kasubi batereze ensonga kyembadde nga nkugamba owekkobe togenda kulima bijja byabankima togenda kulima bijja byabangeebuli omwaba n'obulombolombo bwe bwoba wakiwulidde ngaomukulu oyo akyogera kito kyambuuza ddala abadde bagamba bakiwulidde tulwanagana tetulwanagana kyembadde mbagamba nti ffe tusobola okutegeera embuga ezo we zabeeranga nakugamba nti yenyumba ffe twasaba na myezi ena nga mwanga tukalikyo foundation naye kati lwaki ate bamala ogizimba laddu n'egikuba lwaki tebabanoonya uh, mu bino ebiseera kuba batugambye bakugambye waliwo ennyumba eri si kyatekyavudde mu nzi eyazimbibwa etamanyikiddwa gomanyi byebateekamu simanyi eno ennyumba babadde bagizimba nga tebagizimbira ku musingi gwa nnono eyaffe eno ey'ebyobuwangwa kati kebabazikize nkweba veyo mwasajja aveyo namika aveyo mayiga aveyo twerabye mara aveyo banyonyole ku nyumba eyo ono gyeyogeddeko ebadde yazimbibwa tebatwetera kwegugunga abalangira tuliba kijja kuba kibi nnyo nti abalangira beegugunze ate kakasa n'abatali balangira bajja twegattako tukooye okwogera ng'ekigambo kya buli gye batuula buli gye batuula buli gye bagenda mu bantu bya buwangwa na nnono naye nga kutusirwaza ng'eri batulya eri batulya webakola byabwe nja kwogera gye babijja neyabireeta oli agambye waliwo enyumba eyo abatuuza bazoyi okuddingana enyumba eyo bannanga abatuwuliriza enyumba eyo oli agamba nti kuba enduba enyumba ya namwandu eyidde ye pasita bugingo agamba nti kuba enduba enyumba ya sitaani eyidde waliwo enyumba eyo munasonyiwa n'okusekamu enyumba eyo gye baayogeddeko eyo kati gadduka egenda okusi olwona agamba nti gaagano gawedde mukirinde bannayuganda buli yasonda sente ze eyawaayo eh, olukumi lwe laddu egenda kukuba ennyo mpaka looba naddayo ne bakomawo gye tuli setwagala buwumbi bwabwe agambye natera okuggwa setufuddeeyo n'abalanzi waki mugende kube mutaala bako bannabbi abaalanganga ebitabo ebiwandiikirwa ebyabanaddi ne bagamba nabbi gundi yayogeranga bwati era ne kiba lwaki temukkiririza mu ffe nti mutebusobola nti kulowooza nti generation yabeeranga bwe yabaalanga ekintu nekiba tesobola kuddawo emyoyo giddiramu abo nakugamba nti guno musaayi musaayi ogwabajjajjanga ogwategeeranga ebintu byabwe nga okuwandika tekunaba kubawo yadde okusoma nga nyanukuyo yagamba nti tusoma bisome guno omusaayi ogusobola okulengera ebyawansi n'ebyawaggulu guno gwe omusaayi ogusobola okulengera ebinajja niye bali gwe musayi omuntu okere ne yesu kristo yali kabaka katonda gwe yassaako omukono gukeera enkya ng'amanyi n'ebinaamubaakwe n'okukomererwa kwe yakumanya n'okugenda kwe yakumanya ogwo gwe musaayi kati nze gambye era ddu egenda gikuba egenda ezuukuse n'emukulu waffe oyo ye yefudde nti bino tabiraba kyogamba saabasajja kabaka tanaabakumanya nti ennyumba yayidde dada wabanga dada nyinimu tamanyi nti yenyumba nkulu nokusinga muziwa zalampanga muziwa zalampanga eterekeddwamu bakabaka nansonga zaabwe naye nkugambye naalongo omubwabalongo nakakawa yali mulezi era gye teyazaala teyazaala naye ate yaganja kubanga yali mulezi nenkugamba nti yasookerawo ddala mu lubereberye njikutegeezezza bulungi obadde towulira adde mpulira kakati gwe nookeera enca eri bagitanga serugattika era mwe twaterekanga twekisize waffe yenna abalangira n'abambejja kati enyuma nkugambye nti nkulu naye njagala ombuulire mayegga gyalinyeko ekasubi aa basa gyagenzeeyo aba bazze mu kiro namika yabadde alina kyayogedde kyo najagala ombule gwobasi namika alina kyayogedde ku nyumba eyo talina saabasajja kabaka yagenzeeyo <laughs> kakati nze munsobera nkugambye naffe wetwatuuse oyinza okubayira kuba mulamu nga sijja kudda ku mikutu gyammwe gino mpaka nga mmaze kunsasula naye nkugambye bwena emala okuzuukusa kabaka muteri waasula neekubawula ddu egenda kunoonya eyaguza akayanja ako eyagula mu lubiri kubanga bomba bomba mbategeerezaawo bwoba omanyi nti wagula ettaka lyonna ku nnyanja ya mwanga kabaka basamulekere mukasa kiwa mirembe kirivu ntenda abaganda tugamba nti ekijja omanyi zaye ekyengo owulira bulungi zaye ekyapa ekyo bakuddiza sente zo olwo olubiri muleke kugamba nti buli ekibawo kyonna kiba kyakabaka olwo olubiri lwa kabaka mwanga ennyanja eyo yakabaka mwanga mukulu owokusatu era akongojja mwanga waali mulamu mwanga tu kalico foundation weeri abaganda mu buganda abaganda abalebweru wa uganda temusobola kuŋama nti naye buganda n'obwakabaka bwamwe bwemuzemu wetofaali balemu okugula ebyuma ebisatu ebikuba nainnaini nti abaganda mu buganda zino yika bibiri bibiri tusigazizza tukube ebbulooka twekulakulanyiza olubiri lwaffe luno lugibulamu ensiko luzimbibwe lwake olwo olubiri si lwakabaka tebi nolwabeera jjajjaffe omulangira dawudi cwa ng'amaze okudda oba oli awo bamuzambikirira kitawe ng'akyali mulamu yakuba olubiri olulwemu nyonyo ne bwabeera jajjaffe kabaka mwanga yakuba olubiri olwokubiri olwali nemunyonyiira oba emulungu owulya bulungi omulangira dawudi kyakuba yajja yakuba olubiri olulwe n'omulangira muteesa owokubiri walugendo mukaaga era ba olubiri lwe bamunaanika kabaka yenna ajja nti kabaka olulinnya ku namulondo kyosookerako eddala kuba lubiri lwo omwana ako n'azimba amakaage n'ava ewaka njagala mumbula ettaka lya buganda liweddewo n'eryobwakabaka nga kabaka tanakuba lubiri agenda ddukubawa mumbuulirewo omulangira mutesi yalinnya ku namulondo ng'akyali muto yasobola okuba olubiri ku myaka gyekitiini ntaka asooka nti muba kabaka bonna ndoza kabaka bonadde muwenda mutebi ye muntu asookedde ddala okujja nga kabaka ngaali mumyaka egyo emikulu naye yatakubanga lubiri nkugambye olwakitaawe lwali bamunaanika olwajjajjawo mulangira ky olwali munyonyo olwo olubiri omwana yenna okukula nova mumaka gakitaawo nozimba agago mutubuulire olubiri wakabaka luli luddawa <laughs> byabuwanga ekitwetera eh, okwogera bino bina kyekigambo kiri kyebayimba nga gemu bakuba amayinja nkizeemu wasajja muveeyo mubuulire abantu enyumba bannange munansonya bawuliza nkazeemu enyumba eyo eyayogeddwako kubanga wasajja ngenda baanika mbabuulire ebibadde mu nyumba eyo muve ku bintu bya mwanga muve ku ttaka lya mwanga mwanga kugamba nga muluddukayi bwe yalwana nanunga kyaggwe mwanga agamba kyaggwe eyo nattakalye naye tetugobye bantu ku ttaka ero tetukoze eki bano bakukuta kyenabagamba gyebuvuddeko singa kabaka mwanga yagenda mumaaso n'obwakabaka bwe nga simwansa kuteekako omwana onocwa nga mwanga gyali bonna bonna abakaba olwettaka ababonabona olwettaka tebyandibaddewo n'abatwireko obusungu ku ttaka tebyandibaddewo naye tubonabona lwa sapulo kagwa tubonabona olwakisingiri owa sitasitasi mugwanya tubonabona lwabantu abo abalinyisa omwana ono kunnamuluno nga tata gyali mulamu nebaletana mwana muto kubana bamwange kumi nomusanvu beyazaala mu bakazi mwenda nga nabaana beyazaala mu mukyala jajjaffe gwe yajja ekkuumi nalukenge baali webali owulira bulungi mpulira n'abaana nkuddamu ekigambo kino bwe yazaala mukyala bakitaffe nalukenge gwe yajja ekkuuma esese kabira ka mwanga buganda yaliwo neera baaleeta mwana muto olwamala mulinyisa ku namulondo ne bamuza mu kisaka tebukerere bo ne begabira ettaka nga mukubiraaba engalo dala tebalina nansonyi mayigano genda museno gambo kabaka ntumi ee nkuddamu temundeetera okubayuza temundeetera okuyita jjajjange serumalama wano bagenda tereza anti nze mbawadde omwezi gumu bannayuganda bonna bawuliriza obutambi buno oli omwami yakyogedde saabasajja kabaka abalangira n'abambejja ab'obusolya n'abakulubeeri nabagamba nkiddamu bani abavubuka mu buganda abasajja mu buganda abaana abawala mu buganda abakyala mu buganda abalebweru wa uganda buli nsi yonna muddeyo ku bika byammwe naye abakulu b'ebika baalinyibwako ne babasottasotta oli nagenda najja nekigurupu kyemmengu nawulira kize mwabaali bakola biti bonabona nabagoba ate abo mbamanyi ate gwe nojja nobuddayo noga nti omukulu ono wamala yusufu gaganga nkiddamu yeyali atudde mu ofisi ebyobuwangwa nenino yawandiikira ddala ebbaluwa nga wandiikira landi yewakiso gandisi niwe abagamba nti mukole ebitaka lino lyawulibwe eryo byobuwangwa nenno lyawulibwe bibeere lyokka abakwataganyako ensonga ezo bagende n'omusajja banaiwe buli mukama katonda akuma omusajja ejyo omukulu w'amakomera omukulu oyo gundi abashaija byabasaiza naye nakitegeera wulira byabasaiza omusajja si muganda si mulangira naye nakitegeera mwe abatudde nomwe nemusanyawo omwami ono wamala yusufu gaganga nemumugja mu ofiisi olwokuba abagambye temutunda ttaka lya mbiri nambuga muleke erita lizibwe lisigalewo eh, ensonga zino zizibwewo nemumufulumya ate buli mumugje nemutekawo kiwala byemala abadde alitunda nga limbuganda land board munonere eddala ddala munauganda nawuli akatanjako nowulira ebintu ebyo nuga nti gweosirikiddeeyo muve mu bya komenti zemuwandiika muve mu byokwebaza musituke teriyo ya polisi agenda kukuba gasi nga gwobanja bya nunuyo teriyo genda ba polisi agenda kubatiya gasi ngaobanja bya buwanga mugiwandiikire mugitegeezeeko nti kyekiseera abakulu b'ebika musituke mukulu kayira gaajula enkuddamu lekeraawo okutiriira baddajjamabo oli wampizo nnyo oli mukulu nnyo wa kitiibwa saabalangira musanje saabalangira musanje amyuka saabalangira omulangira bemba chacha wabalangira jajja fedda mba bemba jone chirubuwe werenga musi tuke chacha kuwa chivinyo tulianga wanabasajja batulianga mumusi lisee abakulu b'ebika abakulu b'amasaza abakulu b'obusolya n'abagambye bano abaleri mu diaspora muno yakula esaza lya california ono yakulesa mukulira mutya amasaza ga baleedi indian ngewamwe babasanyawo baba wabitibwa mugendeyo mwewanire ebweru baba wabitibwa ani nengo nemujja ne bakyala mumwirage nti bumuweereza kabaka naye nga obuva bwamwe babusanyawo gwogenda ogamba ta ngaolina esaza mu amerika nzagala munaga ebbaluwa ya trump owonkulembeze mamerika nti mesaza tuliwadde abaganda kubanga bano babanoonyamu sente tolowooza bamanye nti nebayinanzira jja ebweru mumuddemu banamu ababi ebweru mubakuŋŋanyemu sente bamuletera agasajja gano agabbi ezafuuka ensomba byuma naye nga gweobuvo obwo babusaanyaawo gwoleerimu ezenkula esala ye california samayeyekikago temanye eryawa eyo wamme abaana bamwe bajjaddeo nabagamba nti muleke kuyingira mu bikuuno bya bano muleke omusayo gwa muguteeka mu bisirani bya bano bano ebikulu byabalya dda nabagamba bagenda kubeera enkwe zigenga okwokya bannaabwe bagenda kukoga bakenene bagwe bawangaale babonebone balabe n'abaana baabwe nabazzukulu nga babonaabona nayonde bavudde mulamu ensene emizimu gyabwe kyonuka jja jyokya ne mukasa jja kiggalira ekyo nkyogedde naye kyemukyerabira abavuma muvume tubalinze abasirika musirike naye ye nyumba muziwa zalampanga nkyogedde nawulira ebintu bino abigambe mayega bitegeere so temugamba temwabalabula bagenda kugamba nti bagimaliriza ogizimba laddu egenda gikuba laddu emale okkuba enyumba eyo egende ekube ewa mukulu wange ronald muwenda mutebiwasula omulangira emalirize enoonye buli muntu yenna amanye nti ayina ekyapa ku lubiri kubanga naffe tukoye okwegayirira twegayiridde ku lwabannauganda twegayiridde ku lwabantu ba buganda naye nga tetuyisibwamu amaaso oba oli awo nolovaayo ngaogamba nti bannange ettaka lyerubowa temulikwatako olinagamba lya famire yagundi lyatandikirakueyo famire nkugambeko kwalina ebikasatumu omukaaga embuga zaabyo nkubudde bakikwabanga ne basematimba wena gambo yomuyayi ee vayo je kakati katuwa uleba zukuruvamu kasesese naba jozi kari amanya genko unyeko murubere verie nga tutandika mm. nesonga zino mbade mbasaba abana batu abo bakunonyi buli muntu yenna bannanga abali ku kugundi zino abawandika komenti munoonye omukulu oyo ekyokuwandiika tujja kitwala mumaaso naye nze mbategeereza okuddamu okukulira ebigambo byange nga bwemwawa bali ababasiraanyi ate amatafaali nga bwe muzze nga muwulaga nti abalamba wa ssente nange nzaagalako kubanga guno omutwe so si keera ntya nti a ah, ne wetaali badde ekitabo nayega nagula ekitabo kyange ate mwensinziira naye ate se mwensinziira kati mulowooze nnyo so mbakubiriza okudda mu bika abakulu b'obusoli abataka nammwe mbasaba mulowooze ku banna ku bantu ku bazzukulu bammwe ku baana bammwe mubasomese mubayigirize ate mubategeeza ensonga zino kale omuwulirizaawo omulungi ennyo yo omukulu ow'emmamba amasiga nga babuulidde buli kimu kimugambye wadde musuniddeko businizi so ayongere okunoonyereza n'abakulu b'ebika bonna mbatumira abataka abanenya nabambijja mwanyina zeseka jugo susan masembe mm. omukyalo omulungi nnyo nambogga omukyalo oyo munange nno wankizo nnyo nebulanga nti omukyalo omulungi ennyo nambogga deula namusisi tali bweru mwanyina wa musisi sese mm. e, eh, wankizo nnyo era mukyanga nti omukyalo omulungi ennyo oyo mutumirako mm. era na ganti yi neewuunya yo ganti nebi naye tabimanyi bino awo yabimanyi <laughs> kubanga hmm. era simanyi nti mubasaba okuwandiika mwali kale nokwetyo ndyabwemanga nawe enjogeza obusungu naye kasita abawuliza bategeerawawe mbujja si gwe abadde ayogera waswa waswa <laughs> kakati waliwo ekibuuzo kiryate oba tusibulire awo ndooza rapinga Leba, ndoza wumba wumba ee eh, mazeo kutumira mazeo kuhugira naba kuru mba uulide ebanga liemba wadula liuliriza bulunye mba wadu umazi kumu elabu imuganda inawari njagaluba uuze ye nyumbe ya yugedi wako kuwanga nenda basi nisugado naba funa msa na musa sute wakati mbe muzi wawo ulalimba uulide ngeo wadikoli hmm ee eh, nami muzi impi sige na babulya biri mu nyumba yote munsasudde munsasula byebyo ebinvaamu naye kuno naatera okutandika obbayuza nabagambye waliwo nebbaluwa gye waliwo ebifaananyi bye <laughs> jenja kubawa mubabuuzi ono yali asayininga kyono era waki yasayininga wano ate yoona alina ono mwali musayininga kutunda buganda yaffe oba gisaanyaawo ekyo njabbi bamubiteke ku mukutu mumwenyini abaana ba programu zamwe babuuze uno yali asayininga nono ono yali asayininga nono baali basayininga ki ono uno ngaatudde nono ono ngaayimiridde nono mukakase nti ndi muzikulu wa mwanga naye ky ekiseera wadde nabasiibudde dda nfundikira mbategeeza buli amanyi nti ayini ku kintu kya mwanga mutuwulirize mwanga tu kalicho foundation ebaniriza mwenna abaana abasobodde otwegattako kontakiti yaffe mu kiseera kino kwebusaiti kwetuli naye nga tukyali kati okutufuna oba okunfuna ate omukulu ono wa online media yaba ayogere nammwe abantu bawe enamba entuufu besazeewo okuyamba bano oba bengeri okusinga gye banaabayambira ye mulugunya ku namba yange nti tebaatu enamba yo eina akantu kereeta nkubuulidde kiteri hmm. nebanabuzzako neibawo nanga nti ebeera ku intaneti kyevaereeta ebyo kati abantu bawe enamba endala hmm. eh, naye nga ekyokuwandiika twalinakyeyama obuvu bwebika byaffe hmm. n'okutegeera byesobodde byembadde ngambaga nti muddeyo mubakulu b'ebika e abakulu b'ebika ab'obuseera bajja kuba balambulira ensonga naye bonaye otana tuziwandiiseeko era kijja bbaleetera okukola ki okulaba nti zibayamba era nga muzifuna so ne bana amanya getwayogeddeko tubasaba mulabe omukulu oyo mbasindike naye buli omuti yerabire okuwa muno omutwalo ogwa uganda so, so gwa ddoola kikuba nsiko nsimanyiza bwe babeere nagwo mm. kubanga nti ebyabwe nabitegedde era nigibalaga mumanyiyo mm. kale mukama abawa omukisa era abakuume